Hola, María Laura Vitale. Estoy en la isla de Koh en Tailandia, para seguir hablando un poco más sobre nuestro doble energético y cómo aprovecharlo mejor para tomar mejores decisiones en nuestro presente de cada día. Habíamos dicho que todos tenemos simultáneamente a nuestro cuerpo físico en otro espacio-tiempo un cuerpo energético que es cuántico, que habita en otra frecuencia. Que esta frecuencia es más veloz que nuestro cuerpo físico y que permanentemente estamos intercambiando información como una función vital de supervivencia. Cuando recibimos esta información, que muchas veces llamamos intuición, corazonadas, percepciones, lo hacemos de tal manera que nos resulta como eh, espontánea, abrupta sin saber exactamente de qué trata, pero sí sabemos que es una información que nos llega. Da la sensación que viene del futuro, simplemente porque es más veloz. Viene de un campo de infinitas posibilidades que se están permanentemente intercambiando con, nuestras, eh, con nuestro cuerpo físico. ¿Cómo sucede este intercambio? A través del agua de nuestro cuerpo. Eh, entonces, cada vez que nosotros vamos a dormir en el estado de sueño REM, es el mayor intercambio de información. esto sucede todas las noches, queramos o no. Si esto no sucede, eh, podemos llegar a morir después de eh, varias semanas de no tener esta posibilidad de intercambiar esa información en este estado de sueño. También lo hacemos durante el día, queramos o no el intercambio de información. ¿Cómo que sucede esto? nosotros percibimos de forma fragmentada. Nuestra percepción parece continua porque nuestros sentidos eh, captan la realidad muy lentamente, pero en realidad la percepción es eh, fragmentada, es alterna. En cada segundo tenemos un segundo, un, fragmento 25 que eh, la actividad mental se acelera y podemos percibir información inconscientemente. Entonces, hay mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor que nos está, que está quedando en nuestro inconsciente, pero nosotros no sabemos que eso está ocurriendo. Eh, por eso hay que tener cuidado también con qué información decidimos o elegimos observar, porque esto queda en un campo de posibilidades, en, este, un campo energético, y nuestro doble nos puede traer información de esa velocidad o de esa frecuencia. A la vez, nuestro doble convive con otros cuerpos energéticos que también tienen información y también nos puede llegar información de otros eh, cuerpos energéticos que están en frecuencias eh, similares. Por eso, lo que vamos a ver hoy acá es que para que nos llegue la mejor información que es eh, óptima para poder recibir en el presente lo mejor, es que nuestro doble eh, pueda estar eh, reconociendo que también a su vez existe una velocidad mayor, además del cuerpo físico y además del cuerpo del doble o el cuerpo energético. Esta velocidad mayor existe en otro plano, mucho más veloz. De hecho, habíamos dicho que provenimos del vacío. Eh, previo a la existencia está el vacío. De ese vacío aparece un campo de energía e información, siete planos de existencia. Habíamos dicho que en el plano físico también albergamos emociones, pensamientos y que luego tenemos eh, como un plano más veloz a nuestro doble energético. Entonces, eh, el doble reconoce su propia velocidad mayor de existencia, origen o esencia, de donde proviene, porque donde provenimos todo lo, proviene todo lo que existe, y eh, en el momento previo a ir a dormir conviene tomarse un vasito de agua, porque ya dijimos que el cuerpo energético entra en el cuerpo físico, y nos deja, intercambia información durante la noche, entonces justamente eh, conviene tomar agua y eh, también estar en un estado de la mayor neutralidad posible. ¿Qué queremos decir con esto? Estar en un estado, eh, podríamos decir, de cuando uno se siente en paz, ¿no? en este estado de vacío de pensamientos, vacío de emociones, sin deseos, simplemente un estado de observación neutral de la realidad, sin juicios, sin miedos. Entonces, si nosotros estamos por irnos a dormir y no logramos estar en este estado, nos puede ayudar a imaginarnos una línea en una pantalla mental, una línea que sube justamente, como si fuera eh, un cero que sube en ascensor, desde el plano físico de, la existencia, en vertical, hasta eh, un plano 7. Y después la hacemos bajar muy lentamente. Esto, ¿qué ocurre a nivel físico cuando hacemos esto? Nosotros tenemos dos hemisferios que permanentemente intercambian información. ¿sí? Entonces, al imaginarnos esta línea, lo que estamos haciendo es hacer nuevas conexiones neuronales eh, con los dos hemisferios trabajando sincrónicamente, en mayor equilibrio y mayor balance, justamente para calmar las emociones, para poder eh, tener este estado que habíamos dicho de neutralidad, porque recordemos que cada pensamiento es energía, cada emoción es energía, pero para poder estar en un punto cero o vacío necesitamos justamente ese equilibrio de ambos hemisferios. También lo podemos hacer de otras maneras, ¿no? Mucha gente trata de conectar con su respiración previa a dormir para calmarse, ¿no? O en estado de meditación. Eh, recordemos que habíamos dicho que en el fragmento 25 de cada segundo de vigilia estábamos recibiendo información. Eh, nuestro doble capta esa información y es a nivel inconsciente. Y todo eso queda. Así que también ayuda que elijamos durante el día un tipo de información que no nos genere mucha carga energética. Entonces, para poder estar en un estado neutral, tomamos el vasito de agua, nos relajamos, eh, si nos dificulta estar en un estado de vacío podemos imaginar eh, esta línea, ¿no? Y también podemos hacer ciertos movimientos oculares a la izquierda y a la derecha como se sabe que lo, hace el PNDR y cómo se hace en el estado de sueño REM, que es eh, un estado en donde los ojos se muevan eh, rápidamente, izquierda, derecha, justamente lo que está ocurriendo es mayor actividad eh, mental, intercambio entre ambos hemisferios. Por eso contribuye mover los ojos de izquierda a derecha y también imaginar esta línea que sube y que baja para facilitar este tiempo. Bueno, así que si eh, durante el día tienen situaciones que necesiten solución, eh, síntomas físicos eh, que les estén molestando, situaciones en las que estén obstaculizados, que no encuentren alternativas, que no encuentren salidas, conflictos, lo pueden hacer durante el día también esto, ¿no? Pero recuerden que justamente el momento previo a dormir es donde más intercambio hay de información y es donde más se puede recibir lo que necesitamos. Eh, así que eh, lo pueden hacer en estas, cuando, lo deseen, pero sobre todo justo antes de dormir, como empujar el carro en dirección a donde queremos que nuestro doble vaya. Por eso está bueno eh, también traer a conciencia esas situaciones para poder justamente el doble que trabaje en esa dirección. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Eh, pueden ver abajo de este video el link si quieren ver más videos. Y les mando un saludo de este maravilloso lugar en Tailandia, que es una isla Koh con 30 grados de calor, en donde, bueno, eh, se puede disfrutar el presente mucho, mucho.